L'avenc de Soliva, en el Pallarès, es troba a la vora esquerra de la Rambleta, a l'altura del també interessant avenc de Quiquet el Gat. Per accedir des de l'aparcament, a la vora de la pista del Mas Més Alt, cal baixar a la Riera, caminar uns pocs metres per dins del llit de la Rambla i deixar-la just quan acaba el bancal cultivat i comença un pinaret, a mà dreta. Pujant el marge del Pinar trobarem una gran garrofera, solitària enmig del cultiu. A l'esquerra de l'arbre neix la sendeta que condueix una cinquantena de metres endavant a la boca de la Bèlica. La cavitat s'obre entre calcàries i arenisques del Cretàcic inferior a la part baixa de la falda de la Serra de la Balaguera. La seva boca, en disposició horitzontal, té unes dimensions de 2,5 per 1,5 metres i consta únicament d'un pou lleugerament inclinat de 12 metres de profunditat. La base del pou és una estància de 4 per 1,5 metres. va decidir millorar l'equipació de la cavitat i aprofitant el treball, es va instal·lar una capçalera doble per poder utilitzar la vertical per a la pràctica de progressió per corda dels teleòlegs novells. La paret per on es descendeix presenta una colada fòssil i entre les pedres del fons vam trobar els ossos d'un caprí i el nen que tots portem dins no va poder deixar de jugar amb ells. un merodeador nocturn va aprofitar una xicoteta visera de l'avenc per descansar fins a la nit. Una imatge per al record al fons de la cima i comencem l'ascens, la desinstal·lació i recollida de material. Música nostra estada per recollir un grapat de burilles llançades sense mirament en terra, per netejar i deixar vistós aquest paratge.